Son Olaia e vou vos contar o conto da miña amiga invisible. Este conto trata da morte, en concreto a morte da boa de Ana. Esta fai que a miña filla sexan de cor blanco e negro. Isto cambia grazas a amiga de Ana que explica como esquecer esa cor a través de recordos e felicidade. Moi ben, Olaya. Tres preguntas. Por que che gustou o conto? Porque trata das emocións. E eh, que foi o que fixo que quixera seguir lendo o conto? A curiosidade de como saber cando Ana, como Ana iba a cambiar de cor. E por último, por que deberían lelo os teus compañeiros e compañeiras? Porque é moi interesante porque axuda a resolver os conflitos entre as persoas. Chao amigos! Bos días, vou vos recomendar o conto de as terapias da doutora Leticia. Bueno, eu o decidí ler porque eh, a doutora pareceu-me que ela axuda a moita xente, que de, de feito axuda a todos os que están aquí. E a moitos máis todavía. En fin, gustoume moito porque aparecen bastantes personaxes xa que salen en moitas historias, como por exemplo o Melosaco, o Melobo e máis, etcétera. gustó me moito. Bueno, os recomiendo mucho porque es un cuento súper divertido y súper chulo. Eh, eh, recomiendo recomiendo moito espero que os guste.